Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeta. Saya dari kelas A1. Saya akan membacakan doa yang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadim.